来来来来！ in the Lord. No sooner gone, agenda ke chyan alukan de yam wanda bandir wanda wanyu vastu de stanno pregando e finalmente sarà questa volta tu che faccio ma come si prende sanovates bagnalavë Në brinjit në gollë E të sendë gëshinë Quante emozioni Kinda në përgjirë Ogni stupore E sempre una fede ti stanno implorando se una grazia ci può fare lei non ha appena paese lontano tutta lontana senza sapere mai quando le note di paura te lo dono questo mi va aiutare Maronell'Arcamino tu che sei mamma di tutte le mamme. Aiuto a tutti questi creatori sfortunati, A chi ha subito violenza. A chi da una mamma rinda un lietto malato. A tutte quelle femmine che bene ne va tutto il marito. E a chi la mamma. E a chi la mamma che ha un figlio carcerato.